tar du ut den så här, mhm. vicka lite. Ja. Så. Mm. Det här är rygg, ja. spets, ja. ägg ja. och blad. Ja. Hur långt är bladet då? Hur långt ner? Ända, är det, en... det är mellan båda. Ja. Hela vägen till det svarta eller? Ja. Ja. ja. Har vi någon mer del? Eh, ja, vad heter det? Parterstång. Ja, parerstång. parerstång. Ja. Och skaft. Ja, det låter ju bra. Tack så mycket.